कैसे हैं आप लोग उम्मीद है जहाँ भी होंगे सब लोग बढ़िया होंगे मजे में होंगे लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे सो गाइज रिएक्शन वीडियोस तो आ रही है लेकिन सिर्फ ये शेयर करना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह uh, we our first payment our from YouTube very first uh, payment जो है हमें रिसीव हो गई है so अल्हम्दुलिल्लाह और thank you so much thank you so so much all of our family जो है मेंबर्स जो है हाँ, बिल्कुल रिएक्शंस के तो उनसे बहुत बहुत उनका शुक्रिया और ऐसे ही सपोर्ट दिल से शुक्रिया बिल्कुल आपके सपोर्ट के साथ ही मुमकिन है और अल्लाह का शुक्र है कि अब इतना हो गया है तो बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह रिएक्शन रिएक्शन वीडियो में सो Stay tuned and God bless.